Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan bermain game yang bertajuk The Closing Shift So game ni betul-betul panas lagi baru keluar semalam Game yang dikeluarkan oleh Cilia Art Tanpa buang masa, let's go Oh no Okay So W, A ASD, Movement, Interact, Tap, Ventry, Shift, Run Okay I'll be late for work I should be in my car by now. Okay, so crouch, run. Right, tap. Okay, crouch. Okay, run. Alright. So, ini adalah game Cilia. Dia crash tadi awal-awal. Aku macam dah cuak dah kan. Kenapa dia crash kan? So, everything good lah kot. Okay, everything good. Uh, let's go. Kita probably sebagai pekerja kedai. So, let's see. So, tu jalan keluar. Ini kita punya Baju. Apal dia punya sensitivity dia boleh tahan juga eh. Ah baru cantik sikit grafik dia kan. Ah. So kita adalah seorang pekerja aku rasa. Aku nampak dekat menu tadi ada kafe jadi kita maybe kerja kat kafe. Eh bunyi apa tu? Oh bilik ni lah. Orang sebelah. Siup punya orang sebelah. Oh. Ada telefon. Sekejap, saya punya telefon. Someone phone. Okay. Ni apa? Okay. So, ke mana ke arah kita? So, siapa punya telefon ni? Eh, siapa punya telefon? Ter tercicir. Eh. Siapa punya telefon tercicir ya? Oh, ni. Excuse me. Kau ni nak cari telefon ke? Excuse me. Alright. eh ah, are you looking for something? Well, found this. Give me. Nah, ambil telefon kau. Ambil. Silakan. Silakan. Alright, so apa apa akibat dia aku tolong dia? Adakah aku tolong dia akan membantu aku nanti? Dalam pengembaraan aku ni? Sorry, I'm late. Furunashi Senpai, be careful next time I'm going to tell the manager. I'm very sorry. I'll be careful. Being careful is not enough. Tell me you won't be late. Do you understand? Yes, sir. You also mess up some order, don't you? If you have any trouble with the order, there are some tutorial videos. Oh, kita baru kerja lah ni. Alright, and one more thing. Make sure to leave your phone in the locker. You better not be texting anyone during works. Yes, sir. Sure. Oh! Sekejap, dia pergi mana? Dia pergi mana? Ah, ah, ah. Ui, pergi mana? Pergi mana? Ha? Ui, hilang. What the heck? Dia hilang. Ui, balik dah ke Senpai? Balik dah. Aku kena ni eh. Okay, so yang ni adalah uh, ah, coffee biasa. Okay. And then yang ni adalah latte. Here go. Terima bang. Lambat sikit saya baru first time. Oh, awak nampak cantik hari ni. I have the stalker cases on the rise. Ini aku rasa tempat ni memang sus lah guys. Tempat ni memang sus. It's scary woman like me you see I have to be careful. Ah, uh, lagu tenang. All the guys always are me so you be careful too. Wait, you don't have to worry as much as I do. I should watch out either way. Dark mocha chip chilapino. Mocha chip cappuccino. Mocha chip cappuccino. Mocha chip cappuccino. Cold cup. Alamak, salah pula. Cold cup. There we go. Uh, coffee milk, blend ice, chocolate sauce, a cocoa powder. Coffee milk, chocolate sauce, cocoa powder, blended ice. Okay. Should be good for you. I believe so. Terima kasih banyak-banyak. Perfect order. Aku tak tahu nak kena ikut turutan. Oh, dia lepak situ ke? Buka lepak situ ke? Ui, tiga, tiga. Apa sih? Yakuza ke apa? Yo. Yo, Yakuza ke apa? Kenta, matcha cake. Stop pushing me. Salted camera mocha dengan uh, matcha chilapino. Matcha chilapino. Alright. Sure, let's do that. Pumpkin, pumpkin cake. Alright. Uh, hot cocoa. Hot cocoa, are you serious? Are there any money right now? Eh, pintu tutup sini. Okay. Oh, belanja. Shoki, Anything is fine. White mocha. Any food? Just a drink. Okay, banyaknya order. American waffle. Waffle. Thanks for you Taka You hear that noise? Noise apa? Bunyi apa? Tak dengar pun? Ada bunyi? Wait a minute Ada bunyi dia kata Apple pie Banyaknya order kau Um, aku tahu ada apple pie Itu je Ya yeah. Ni Yup Mesti ingat Aci dia. bapaklah banyak gila dia order. Okay, so kita kita buat ni dulu. Uh, matcha chiffon cake. Alright. Okay. Uh, ah, matcha chiffon. Uh, ah, there go. Then... Uh, tapi apa, yang lain tu pumpkin cake. What the heck pumpkin cake pula dah pumpkin cake, okay? Pumpkin cake. Should be, should be okay, should be okay, alright? Should be okay. Nah, panas-panas ni. There you go. Is that done? Right, semua done, eh? Done, eh? Asal korang beratur? Padahal aku dah siap order tu. Asal semua beratur? <laughs> I'm like, mana perempuan tadi hilang dah? Alright, there go. Darah. Ni bukan darah aduk, Bukan darah kan. Siapalah tak tutup pintu ni. Okay. Close, close. Ah ha, ni yang buat risau eh. Ah ha, ni yang buat risau ni guys. Sound dah tak ada. Ha, ni yang buat risau eh. Ah ha, ini aku risau kadang-kadang. Risau kadang-kadang. Risau kadang-kadang. Yeah, aku tak nampak apa-apa yang suspicious pun. Macam mana lantai ni boleh berkarat? Ya. Yeah. Nice one. Woi. Okay, did okay. Kau nampak kan terkejut kan? Ya, yep, aku terkejut siap. Oh, this is kind of bad. Flashlight. Hello, team. Okay. Alright, this is okay. This is something. Okay, this is water. Ada ada ada soy soy milk. Kat mana ni? Kenapa ada soy milk? Eh, kenapa ada split eh split milk? Oh, tertumpah. Hai, nampaknya aku kena scam. Okay, aku duk cari. Okay. Dia kata spill milk. Rupanya spoil milk. Kenapa spoil milk dah rosak? Simpan balik dalam peti ais. Macam what the heck? Eh? Alright, tak apa, tak apa. It's okay. Aku tengok, aku tengok YouTube je guys. Okay, settle. Sebelas, lima belas malam. Alright, settle lah. Itu aku tengok YouTube je. Kau tahu tak, setengah jam weh. Alright. So, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Come on, come on, come on. Give me something good, okay? Aku, aku maybe akan cut lah part yang aku order tu semua. So, memang aku, kau tengok muka aku dah frust dah ni. So, Yeah, apa benda tu? Tandas? Apa benda tu? Take out trash and a bus table. Okay, okay, okay, okay. okay. Alright. So, aku tak tahu benda tak apa bus table tu tapi... I guess... Um, bunyi apa tu? Okay. Right. macam nak reboot. Bus table? Apa maksud dia? Cuci ke apa? Okay, that's okay. Alright, yang tu sebacau. Ya, kenapa tiba-tiba ada orang parking? Okay. Ya, aku macam nak aku macam nak pergi lepak kat luar tu nak tengok apa benda yang berlaku kat situ. Aku akan keluar. Aku akan tengok apa benda yang berlaku Kat luar tu Ni apa? Uish, wait Ada Oh dia Ada orang stalker dia Ada orang stalker dia Yo Eh Ada orang stalk dia weh Oh oh Sama ada ada orang stalk dia ataupun memang kat sini suspicious Alright settle Hari kedua Mati ni perempuan ni aku rasa Bukan 11.27 malam sebelas Apparently ada orang stalk kita Kita kena hati-hati Aku rasa inilah dia apa benda yang berlaku kan kat sini kan Tempat ni Yang ni still block lagi Kalau kotak tu tak block Padahal ada something lah <gasps> Hai Astaghfirullahaladzim Wow, what the heck Baby. Oh my god. Oh. That scared me so much, we. Oh my god. Makcik. weh semangat weh. Habis dah. Okay, tutup I guess. Sentiasa kena tutup, okay? Ya. Uh, banyak kotor. One of these day, kamera ni mesti ada orang. One of these day Tapi game ni panjang macam mana eh Game ni panjang aku tak tahu Ah, uh, How the heck do I do Takak takak takak takak Okay uh, Oh salji ke Oh yelah nak Christmas kan Ya kita kena perhatikan ya, Kau ada kelibat-kelibat yang macam suspicious because things is different in this town. Yup, memang ada orang belakang tu. Dagar lah. Memang suspicious. Aku dah agak. How the heck, weh? Lepas tu pergi belakang tak ada orang. Aku cuak betul lah jadi sini. Di belakang tak ada orang. Confirm. True. Told you. Habislah dia, habislah, habislah. Habislah, habislah. Balik dulu, balik, balik. Eh, uh, lari! Okay, I'm scared. Ada surat. Creepy text. I know her best. Maybe after your mother and father. I really be number one in time. She talked to me. She picked up my phone and went out the way to give to me. I know she... Lah, today is our anniversary Acik dia. Ini yang kita tolong tu ke? Ah, I don't think we want to proceed this. Tidur lah kot. Nyuruh dalam almari. Nyuruh dalam almari. Oh no. Yang mamat kita tolong tu ke? Oh, boleh naik bas lah. Oh. So ini probably jangan pergi ke tempat driver tu oh sebab aku memang hari-hari pergi laluan ni so hari ni aku naik bas so aku tak pergi kat parking so lelaki tu tak akan nampak dia tak akan ikut aku sebab hari ni aku naik bas dia ikut juga ke tak eh kenapa dia tengok aku eh what ah uh... Jantung kenapa bunyi jantung Adakah aku pilih jalan yang betul Eh Siapa turun Ah berdengungnya Otak aku naik balik boleh Ah, ah, ah berhenti kat mana ni Oh, this is bad. Oh, this is bad. Apa ni? Cafe? Oh, ni cafe. Oh, aku lalu belakang hari ni. Okay. Woo! Okay, aku tak naik, tak naik kereta ni ya. Tak naik kereta. Okay, next order, next order. Kita pakai baju. Eh, apa benda siap ni? kau pula Mata merah Caramel Cappuccino Call the police Alright I'll go home Thank God Ya aku cakap aku nak call police Blah blah blah blah blah Kau creepy siap So at least aku call polis Prepare untuk apa yang akan berlaku nanti Kenapa ada countdown? 3, 2, 1 Wait what? Latik Aku nak pergi mana ni? Ah, aku terkunci Bye bye guys Bye bye dunia Ada, do I Ada flashlight ke? What oh, do... Oh, Tuhan! Oh! Ya, yeah, should be jump scare lah tapi 14.12. Mimpi ke apa tu? Suspicious were true. I'm glad you contact me. Oh, aku sempat tele... Aku telefon polis eh! Sebab aku... Maybe ada kena-mengena dengan yang... Pakcik yang pengemis tu kot. You have people like me. I'll take you. I take a look around. See if you can find anything. Oh, so this is it. Oh, that's interesting. So check, check kat belakang. Yeah, check, check, check, check. Flip the sign close. Okay. <laughs> Ah! Sempat! So, what did I do? Weh, apa? Apa? Nak buat apa ni? Call polis. Nak buat apa? Nak buat apa? Do I right? Oh ya, yeah, aku tahu kenapa. Aku tahu. No, no. Aku tak tahu nak buat apa sebenarnya. Aku tak tahu nak buat apa. Tangga? Kenapa dengan tangga? Dah, tangga dah. Oh, ada screwdriver. Okay. Alright, aku rasa aku tahu. Woo! Okay, this is intense. Tutup, tutup, tutup. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat, cepat. So, ada masa lah. Ada masa, ada masa. What the heck? Lamanya. What the heck? Cepatlah. Memang, dia cari aku, dia cari aku, dia cari aku. Ya Allah lamanya. Dilanggar ke pintu tu? Sempat ke? Sempat ke? Oh! Cuaknya! Woo! Aku cuak sebenarnya guys. Kau tengok muka aku. Dah lah. Penat gila main game ni. Lepas tu... Yes, drive off, drive off. Okay. Ya. Right, so private investigator tu mati. So aku gerak lu. Langgar je dia, langgar je. Ada kat belakang, dia dah masuk. Lambat. Kita lambat. Ada orang masuk dah kot. Maybe kita tak sepatutnya call. Ya, tu. Abila So probably bad ending kot Aku rasa Kalau dia ada banyak ending Retry Apparently guys Okay okay fine fine Okay kau datang sekali Dia hujung dia ni macam Menyeksakan aku sebenarnya Aku kena ambil ni And aku kena ambil ni And then aku kena ambil screwdriver Dan I believe aku pergi belakang oh, Habis kau datang Oh Alam. What the hell is... Terkejut aku. Alright, so step dia simple je guys. Okay, pergi sini. Okay, close sign. Tak apa. Aku... Okay, fine. Alright. Okay, fine. Ni, ni empat try eh. Maknanya hujung ni macam pelik sikit lah. Okay. So, lepas tu ambil tangga dalam ni. Lepas tu masuk dalam ni. Ambil lah apa-apa yang patut. Driver, ke apa ke. And then tangga letak sini. Naik atas tangga. Okay. Alright. Game ni memanglah ada banyak ending kan. So aku dapat ending yang teruk lah. Ambil ni. And then pusing sini. Dan lempar je mamat ni yang jump scare kita tadi. So paling je dia. Yup. Dan kita pun jadilah pembunuh juga. Well done. Terbaik. Bah. Besar gila batu tu. Mampus kau situ. Eh, apartment sebelah siap. Ada lagi sambungan stoker dia weh. Wait, what the heck? Aku yang dah habis lah. Aku dah bagi review dah. Mati juga ada ni. Mati ni, ni van. Ya. Geralu. Geralu, geralu. Ada orang masuk apartment ni dah. GG Up Orang dah masuk rumah dia Yap Pelik Dalam almari There we go Harap-harap ini je lah ending dia Macam kalau ada ending lain aku tak sure lah Ni orang lain pula ke muka macam sama je Okay memang macam tu lah okay Cool There we go Game yang bertajuk Late Night Shift Apa nama shift? Aku lupa dah Forgotten Shift Apa tajuk game ni? Closing Shift Aku rasa dia tak ada ending lain Memang macam tu kot Dia, dia satu je ending kan um, Kalau lah Kita tak tolong Mamat tu Bagi telefon awal-awal Apa agak-agak jadi Aku tak akan ulang balik Aku dah puas hati So story dia okey lah Hujung-hujung macam aku cakap tadi Memang agak fail sikit So kita tengok ada tak after credit Hopefully Ah, adalah jom kita tengok Kita tunggu Okay so tak ada credit scene Itu saja video untuk kita hari ini Jangan lupa untuk like Comment, subscribe dan share Kalau korang enjoy video ni Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang Video ni akan jadi panjang Aku tak tahu macam mana Okay Assalamualaikum dan Bye bye